¿Sabías que una de cada tres personas en el mundo no tiene acceso a agua potable? Más de 2.200 millones de personas no cuentan con el recurso más importante para la vida. Y cada día mil niños mueren por el consumo de agua en mal estado. Además, en 2050, el océano tendrá más plásticos que peces. The Social Water es una fundación que actúa contra la crisis del agua que viven a diario familias y comunidades. ¿Cómo lo hacemos? Identificamos problemáticas a través de nuestros socios locales y nos desplazamos al territorio para proveer soluciones adaptadas a la situación de cada comunidad. Allí, realizamos capacitaciones y distribuimos filtros potabilizadores que eliminan instantáneamente el 99,99% de bacterias, parásitos, microplásticos e impurezas que el agua pudiera tener. Nuestro modelo económico es autosostenible y escalable. Nos financiamos a través de nuestra tienda online, siendo la solución a la responsabilidad social corporativa de empresas que quieren apoyar el proyecto, actuando como proveedores para otras ONGs y por último mediante donaciones y subvenciones. Cada 25 euros de beneficio que obtenemos suponen la entrega de un filtro a una familia o a una escuela. Ya hemos beneficiado a más de mil familias en Ecuador, México, Colombia y Tanzania, y estamos preparados para llegar a cualquier lugar donde no hay acceso a agua potable. The Social Water está formado por un equipo multidisciplinar tan fantástico como diverso, con un fin común. Agua potable para todos. Juntos, hemos creado una cadena solidaria de generosidad en la que cualquier persona o entidad puede aportar su gota para que tres de cada tres personas en el mundo puedan decir, de este agua sí beberé. ¿Y tú? ¿Nos ayudas a ayudar?